Il y a des bons os qui coupent. Je vous ben, C'est-tu préférable d'aller voir avant? Ah, moi je me lance, moi je la connais. Ben là, pas sûr, vois les gars. Là. oh, <laughs> yeah! Yeah! Send it! Tabarouette! J'avais honte que t'atterrisses! continue, continue, continue! Waouh! Ça, c'est nouveau aussi! Waouh! Continue, continue! Il y a un autre jump! je vais arrêter un peu. Hein. <laughs> oh wow! Send it! <laughs> Et voilà, c'était un petit quick preview de la nouvelle barbelée au mont saint anne Je pense que j'ai bottomé ma fourche.